Saluton al cio, jen i dia via dio. Hodio mi havas iom da novajo per vi, kai anca mi volos presenti io novan. Sed anto o mi fados tion, mi enue devas diri che mi ancora ne pri commentis ciuin commenton de mia play lasta filmo. Esas tro multe do commentoi, do mi dankas vin cioin, mi intensas uh, balda respondi al ciui commentoi, char multe el via commentoi esas ege profundai, kai tio vera helpes min uh, pri devi decidi mian estontezon. Gi vere donis al mi pli da informo, uh, pli da enrigado en la vivoi de aliei homoi, cae tio plu. Do, la interesa novajo. Uh, post du semainoi mi voyagios al Taiwano, cae poste um, al plurai aliei landui, ni ancora ne fin decidis kien ni iros, mi edzino nun, giuste nun planas tion, cae ni faros tion por uh, mal longa ferio. Mi credes che ni estos voyagiantai dum du semainoi, ne dum tri semajnoj ni estos vojaĝantaj dum tri semajnoj Kai kompreneble mi volas filmi tion sed ĉiam kiam mi vojaĝas mi havas ĉi tiun fekan kameraon ĉi tiun fekan filmilon Gi ĉiam estas malbona la kvalito ne estas tiel bona ankaŭ uh, eh, estas aliaj la bruo en la aero pro la vento uh, kaŭzis problemojn do Mi decidis donaci ion al mi, kai nun mi volus presenti gin al vi. Do, hodiau, post longa discuto con la edzino, kai pro tio che mi esis bona edzo lasta tempe, gi permesis al mi, acceti novan cameraon, kai ne nur cameraon, uh, eh, ignoro tion, ne nur cameraon, sed ion alian, rigadu ci tion. Oh, e mi presentu al vi la cameraon, do mi faru tion nun, rigardu ci tion, kiel sexologa. Do, gi estes canon, kai kiel vi povas clare vidi, gi havas multe pli bonan um, obiectivon, kai ancao ci tio povas filmi uh, 4K, kai, kai teo plu. Gi simple ciu aspecte estes multe bona camerao. La camerao kiun mi juste nun uzas uh, costis por mi antao tri jaroi au pli a circa al cent quindec dolaroi sed citio estes sep cent do gi estes multe pli bona ne nur pro la costo sed pro diversai aspectoi sed mi nun volas rigadi gen citio estes mia annua foio do attendu attendu u u u u u do ni ene rigadu cio estes in la scatolo do estes iom da papero estes mia garantio estes mia Oh, man, vi brocium mi vershainen e legos. Uh, ah, kai ankao. Uuuu. Uh, sed jen la camerao. La anuan foion. Mi en la vivo havas bonan camerao. Oh, ve. Oh, ve. Esos kvazao mi jam havis bebon. Eble mi ne plu bezonas Regardu ci tion. Fec, yes. Cai la obiectivo estas verishaine ci tia, yes. Cai tia esas la batterio. Uh, cai la chargilon tia. Uh, cai, ciu, ciu esas du? Eh, mi el poste, sed mi nem nur accetis ci tion. Ancao, compreneble, mi besones memorig carton uh, do mi havas tion sed laste rigardu ĉi tion eksteran mikrofonon do ne plu la bruo ĝenos min. Tio signifos che mi povos filmi sur strate, mi povos filmi sur la strando, mi povos filmi ie ein sentimi la bruo. Ciam, ciam mi estes promenanta sur la strato, ca mi diras ion subite el ie, mi nes cias fecita cie, venes bruego, ca tio simple estes pro la vento, la vento uh, emblovigas en la mikrofonon, ca gi causes la <laughs> sonon, cium vi ofte audes miai filmoi, ciam mi estes ex ekstere kaj tio ege ĝenis min dum longe sed nun mi havas externan mikrofonon Yes, bonege. Do essenze tio estes cio. Mi simple volos montri ci tion al vi. Verŝajne ci tio estos la lasta fojo kiam mi uzos ci tiun kameraon. Eble mia edzino uzos ĝin, sed anue mi devas uh, lerni kiel uzi la pli novan. Ma. Ne, ne, Ivo, dia, ne, manju, jin. Do, tio estes cio. Se vi shate citi un filmeton, vi sti es kion vi devis fari. Shatu jin disco, nico jin, bono mian kanalum, se vi ancora ne, bono, es mi virus vin cio, in el venota filmo, kai se vi ne estes, tio mi trovis vin, kai filmos vin.